各位老师同学，大家好！一连两集启动咗物联网之后，我哋千万唔可以俾佢停，尤其是老师添啊！你学得唔够快，分分钟啲学生学得比你仲快。好似我上一次教完用 Bring 开山两眼灯之后，立即就有同学问我进一步点做咯。希望今日咧真系教大家玩少少 b r i n g 嘅进阶玩法。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。 亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。啊，仲記得我哋上一次教過咩嘛？我哋喺 Brin 上面開咗個新 project，叫做 LED，選咗 n t e MCU 做 device，跟住嗱嗱聲 Brin 就 send 咗個 token 俾你個 email 啦。之後我哋翻過嚟 Brin 上面 create 咗兩個 button，一個叫 D 零，一個叫 D 四，分別管住 n t e MCU 上面兩眼 LED。最後就喺 Arduino 個編程裏边寫低幾句嘢，就係咁簡單，你個手機就能夠開關嗰兩眼燈咯。 但係上一次我哋都講過，呢兩個 button 咧叫 switch，可以一開一關一開一關；而有另外一種 button 咧係叫做 push button 嘅，係你按住佢先開，放手佢係關嘅。咁今日我哋第一個習作咧就玩下 push button 先。好啦，玩法同上一次一樣，我哋咧先喺呢個 brain 上面咧開咗個新 project，咁我哋改名叫做 push button。 咁呢個 push button 咧，我哋喺 create 嗰陣時候咧，係揀咗 n o t e MCU 做 device 嘅，而且咧喺 create 嗰刻咧，佢已經 send 咗個 off token 去咗我 email 嗰邊噶啦。一間到我哋編程我 j r n u i n o 嗰陣時咧，就會揾翻呢個 off token 出嚟。大家記住呢個方法啦，每一次 create 新嘅 project 咧，都係咁做噶啦。好啦，翻翻呢個空嘅 project 咧，我哋開始要做 button 落去咯。咁就按呢個加號。 加个新嘅 button。今次咧，我哋想咧就正正经经为佢改个名啦。啊，咁就叫做 button one 啊。当然你可以改个更有意思嘅名称，又甚至中文名落去都得噶吓。防灯咁都得噶吓。好啦，但系今次咧只系一个示范，所以我我哋用翻 button one。OK，button one 之后咧。 我哋要講個 PIN 咯喎，上一次我就教咗大家咧，係 select 個 digital PIN，因為我哋用咗 Note MCU 上面嘅 D 零同 D 四，所以我教大家咧就揀 digital D 零咁樣嘛。今次咧我哋想揾另外一種 PIN，一種 PIN 咧叫做 virtual PIN，又係咩概念咧？virtual 嘅意思咧即係虛擬嘅意思嘛，即係話呢種 PIN 唔存在喺 Note MCU 上面嘅，係我哋虛構出嚟嘅。 咁就虛構出嚟做咩嘢咧？咁一間到編程，我先詳細解釋啦。嗱，依個 virtual 編咧，我哋為咗方便記憶啦，我哋揀翻 virtual V one。咁即係話 button one 咧，就 run 個 virtual V one。咁啊 OK 啦。咁至於誒個 mode 嗰度咧，我哋今次唔揀 switch 啦，我哋揀翻 push。push 嘅意思就即係撳落去就開，放手就關咁解。 咁去到呢度，button one 已經完成咗噶啦，我哋出翻去。咁再開另外一個 button 喎，一模一樣咁做法。button 改名叫做 button two。而個編方面咧，我哋係揀 virtual v two。咁咧喺呢度咧，見到 v one 已經 used 用咗噶啦嚇，我哋一揀 v two，ok。 亦都係保留翻用翻 push 啊！咁喺呢度兩個 button 咧，我哋已經 create 咗咯喎。嗱，你可以喺度試用先啦，就係按個右上角個 play。呢兩個 button 咧，最特別之處咧就係按落去，睇到嘛？佢就顯示 on。但如果你放手咧，佢會 off 翻。Button two 都係一樣，按落去就 on。 手咧會 off 翻嗱，咁呢種掣係咪似我哋屋企個門鐘啊？大家可以思想下呢種按鈕有咩用途啦？嚇，喺屋企有咩電器會用到呢種按鈕咯？喺度啦，手機嘅程式嚟寫完噶啦，而家我哋就翻個 Arduino 嗰邊做嘢咯。基本上啦，個程式啦，我哋可以攞翻舊個程式嚟修改。頭嗰三個係一樣噶啦，只不過喺 o p t Token 呢句度，我哋翻翻 email 度，將新嘅 o p t Token。 copy 過嚟就抄喺開引號、刪引號之間。至於網名同密碼都唔需要改啦，因為運作嘅地方都係一樣。喺度我哋要加多句，開一個新嘅變數嚟開一個叫 button state one 嘅變數。 也得一 loop 嘅主程式咧，就唔好似上次咁簡單咯，得一句喺度。嗱，我哋將 loop 嗰度寫成咁，一樣有呢個 b r i n g run 依句，但係加多句如果 button s t a y one 係等於等於一，即係成立的話咧，我哋做一啲嘢。咁做乜嘢啊？我哋做依四句。 咁大家如果有用過外 n o 應該明白呢四句點解啦。就係 digital write D 零 high，將眼燈著一著，跟住 delay 二百個 millisecond，跟住又將佢變成 low，又等二百個 millisecond。即係話，如果 button stay one 係成立的話咧，我哋就將眼燈閃下閃下閃下閃下。大家可以想象到，一間你翻去用個手機按住個掣嗰陣時。 眼灯就閃下閃下啦，但咁寫未夠喎。個程式有乜可能知道呢個 button state one 你幾時想轉做一呢？咁呢種操作咧稱為 interrupt，就係呢個 loop，呢個回路不斷行轉嘅時候，我哋個手機咧要去干扰佢話俾佢聽，而家 button state one 咧係轉做一啦。咁所以咧，我哋要喺 loop 下面咧寫一個子程式。 嗱，依個子程式就係咁樣，好簡單嘅啫。係 b l i n k 嘅 command 嚟㗎。我哋寫 b l i n k underscore write t 住 V1。嗱，頭先大家記得我哋 create 咗一個叫 V1 嘅 virtual pin 啊嘛。喺呢度嘅意思即係話，如果手機個 button 撳落去，觸動到呢個 V1 嘅虛擬針腳咧。 呢個 button state one 咧就會等於呢個 interrupt 嘅 parameter 啦。咁所謂 interrupt 嘅 parameter 即係由零變做一咯。整個子程式咧就係接受咗 button one 嘅一個按钮，而將呢個 button state one 呢個新嘅數字咧帶入咗去個回路裏边，話俾佢聽而家 button state 咧 one 咧真係 one 啦。咁所以你可以開始閃燈啦。咁同樣如果你放翻手。 成件事就反轉咯，即係呢個 parameter 就會轉翻做零，將個零帶翻入去，咁 button state one 唔係一落，咁成件事咪停低咯。但係咁樣我哋只係做咗一個按鈕啫嘛，我哋要做埋另一個按鈕，所以開多另外一個叫 button state two，亦都將成段以 button state one 啦。 抄多一次出嚟，而將 button state one 轉做 button state two，而 button state two 呢一段咧，個 D 零要改做 D 四。最後我哋仲要將 blink white 段紫程式再抄一段，將 V 一。 转做 V 二，button state 一转做 button state 二，咁成个程式就完成咗啦。好啦，编程完毕之后咧，就请编译佢，同埋上载去 Note MCU 个啦。程式上载嘅时间咧，两眼灯会熄咗嘅。啊，完成咗之后咧，两眼 LED 又会着翻。好啦，着翻之后咧，就用手机去测试嘅时间啦。 咁我哋去翻個 Brain Program 嗰度，按右上角個啟動按鈕，之後咧就可以測試下 u 兩個 o n 啦。先按 Button One，睇到吗？d 零喺度閃，但我一路按住佢噶，放手咧，佢就會停啦。再嚟一次，Button Two 嘅情況係一樣噶，按落去 D 四就會閃。 放手就會停，再按又閃，放手就停。咁大家可以考慮下點樣發展呢種 push button 去喺你個智能家居裏边做一啲嘢，例如我哋長按住佢，佢先至會淋花；放手咧，啲水就停啦。又或者我哋長按呢一個按钮，個窗簾就會打開，打開到某一個位置，我哋放手佢就會停低啦。 咁呢啲嘅例子咧，都系 push 不停嘅用途嚟噶。咁我哋又嚟一个使用 Note M C U 嚟控制 shaper 嘅示范咯。咁控制 shaper 糖机咧，我哋以前喺 Arduino 都教过噶啦。咁喺 Note M C U 仲方便。嗱，我哋认住橙色就系 data 线咯，就插落去 D 四度、D 四依排度，好清楚嘅三条线。 D 四咯，中间咧就系正，依度就系 GND ground。嗱，我哋假设呢个陀机就系一道门啦。啊，只要好似以往咁开个新 project，啊，照样咁收 up token，而开一个 switch，咁个 switch 咧叫做 door 啦。咁 pin 方面咧，我哋开一个 virtual pin，又系叫做 V one。 咁今次個 V1 咧就唔係 push button，而係一個 switch。啊。咁樣 setting 咧已經 OK 噶啦。程式方面都唔係太過複雜，同以往差唔多。不過將以前喺 Arduino 學過個 servo 控制嘅指令都抄過嚟，例如呢一句啦 i n c l u d e servo.h。我哋同上一次一樣，init 一個 button state one，跟住 servo servo 啦，亦都係啦。 将个 s u r f a e 就命名翻叫做 s u r f a e 好啦。而喺 set 粒里边咧，亦都多咗两句嘢。一句咧就系 s u r f a e attach D4，我哋将呢个 s u r f a e 咧连接有 D 四个 digital pino。咁呢两句系咩嚟嘅咧？呢两句咧，以往都学过噶啦，就系将个 s u r f a e 啊个角度定为系零度，咁就翻去道门闩咗个位置。 咁至於個 delay 二千咧，其實冇乜特別用途啫，即係停低兩秒鐘咁解。好啦，睇下 loop 裏面發生咩事啦。其實同上次閃燈好類似喎，不過咧，如果 button s t a y 等於一啦，個 server i g h t 咧就係九十度咁，即係打開道門啦。如果係一嘅時候停一秒，但第二段咧就唔係另外一個掣嚟嘅，係同埋一個掣嚟嘅。 因為你見又係 button state one，但係就等於零嘅時候會做咩咧？同頭先一樣咯，道門閂翻。咁咧只需要一段子程式啫，段子程式咧就係將頭先所 set 咗嘅 virtual one 咧嘅 interrupt 嘅指令咧，俾 button state one。 喺冚嘅情況之下，compile 咧程式就會上載去 Note 10 CU 啦。嗱，而家程式嗰邊都寫好咗啦，亦都 program 咗啦。program 咗之後咧，我哋只要啟動嗱，呢個就係一道門啦。開門、閂門，門嘅機械部分，大家可以想像下點樣利用呢個 s 雙 e 去製造出嚟啦。例如將呢個 s 雙 e 吊喺個門。 撑上面咁，当呢个车府转动九十度，度门咪打开咯。咁样道门咪闩埋咯。嚟到今课，大家系咪觉得物联网越嚟越好玩呢？千祈要 keep 住收看卡洛斯嘅节目啊，同埋记得 keep 住俾 like 同埋评语，一定会有惊喜噶。